Bendito sea el mundial con que soñamos. Bendito cada nombre que ha sido designado. Benditos los pibes que siempre sacamos. El peso de la historia, el respeto ganado. Malditos sean los recuerdos dolorosos. Maldita la impotencia y la injusticia que vivimos. El volvernos a casa cada uno por su lado. La final es sin jugada. El quedar Bendita la anestesia general a los dolores, las tristezas que curamos con abrazos, las gargantas que se rompen por los goles, el sentirnos los mejores por un rato. Malditos los sorteos y los grupos de la muerte, los controles sin azar que signaron nuestra suerte. Malditos los mezquinos que juegan sin poesía, los que pegan, los que envidian, los que rompen y lastiman. Bendito sea el orgullo porque entramos a la el potrero y la pelota no se manchan. La TV que repite la gambeta. Inflar las redes de los ojos inflar el pecho de los maestros merecer la camiseta. Los turistas, los cronistas, los sponsors, los amigos, el himno y las mujeres siguiendo los partidos. Bendita las cábalas que dan resultados, las risas y el santo que guardaremos tanto. Y bendito ese momento que nos regala el fútbol de poder cambiar y sentir otra vez y frente al mundo lo glorioso, lo grosso.